富山市に住む技能実習生のベトナム人男性が殺害された事件で遺体をアパート脇の側溝に遺棄したとして警察は昨日逮捕したベトナム人の男を送検しました逮捕された男は男性と同居する同僚でしたミ容疑者を乗せた車が今警察署から出てきましたこれから身柄が検察へ送られます 死体遺棄の疑いで逮捕されたのはベトナム国籍で富山市赤田の技能実習生呉昆民容疑者20歳です警察によりますと民容疑者は先月頃自宅にあったグエン・バン・ドゥックさんの遺体をアパート脇の側溝に運んで遺棄した疑いが持たれています遺体の首や腹などに鋭利なものによる複数の傷がありました ルックさんは先月2日以降行方がわからなくなっていました友人らが行方を探す中今月5日の午後側溝の中に仰向けに倒れていた遺体を見つけました数日前から強い異臭がしたということです警察は民容疑者の認否について明らかにしていません民容疑者とドゥックさんは 同じベトナムの語学学校に通い去年来日した後もアパートに同居しながら同じ清掃会社で働いていましたただ友人らによりますと2人は折り合いが悪く生活態度や食事をめぐりたびたび喧嘩をしていたということです行方不明になる前日知人女性がルックさんと電話をしていたところ途中でミン容疑者が割り込み 2人が言い争いを始めたという証言もあるといいます捜査関係者などによりますとドゥックさんの部屋で大量の血痕が見つかっていて自室で殺害された可能性があるということです警察はミン容疑者が殺害について何らかの事情を知っているとみて調べを進めています